będę siebie oglądał w komputerze, będzie fajnie. Brakuje mi tu chyba Czekaj, będzie mi brakowało paru. O, brakuje mi. nie wezmę. O, tu jest to. A tu jest to. Brakuje mi Widzisz? Zamazane. Hmm? Nie zamazane. Nie zamazane? Nie? Nie zamazane. Kręci się co? Dopóki ci powiem już, ale jest co. Ja ci tylko mówię tak. Jest Dopóki cała się nie skończy i potem do drugiego. Gdzie mi jeszcze brakuje? I teraz drugi będzie. Więc kręć się, kręć, kręć. Kręćcie, proszę, kręć. A będę musiał oglądać tam w komputerze? Yeah! use